Сальмины капризы. Прошли уже 6 километров. Села сидит, за мной не идет. Ну, посмотрим, что дальше будет. Че, козявка, сдалась, а, козявка? Че выколупываешься, а? Че папу строить пытаешься, а? Ты чё папу строить пытаешься? Ты моя девочка-то, морда папина. Все, пошли домой.